a miña valoración, dende logo, dende a Federación de Industria é moi positiva. Quero, penso que foi un toque de atención a patronal e creo que a patronal ten que tomar nota e retirar a, da mesa de negociación a desregulación da xornada, que como todos sabemos é aplicar a reforma do PP eh, ben sabida do, de febreiro de 2012. para un futuro, que te eu coido que é reseñable tamén o, o, o comportamento de todos os compañeiros e de todo o piquete que levan dende as 6 da mañá eh, recorrendo todos os polígonos de Quintela, de San Cibrao, o polígono de Barreiros, sin ningún tipo de incidente e creo que entendo que todos van reforzados e que o próximo día a convocatoria de folga será un éxito, eh, quero creer, porque me parece que todo o mundo vai bastante contento. tiempo, pero hay cosas que ya se sin cambiar. Será inconsciencia, demasiados años para non errar. Eu o incidente máis uniñable que, que enseñaría sería o tema de que o responsable comarcal da UGT tivo que entrar escoltado por as forzas de orden españolas, o cual demostra estes sindicatos a quen responden. E do resto, a xornada de folga valora moi positivamente porque a nosa teima era paralizar o automóvil e maioritariamente paralizouse. Hai algunhas empresas donde ten representación UGT que traballaron a, a metade, da plantilla, se, se pode decir, e entón eu entendo que isto nos ten que reforzar para de cara ao día de folga do, do vindeiro 29.